小村一切都依然，树下空荡荡，开满梨花的树下，纺车不再响。摇摇洁白的树枝，花雨漫天飞扬，两行滚滚泪水，流在树下。 不能忘。 受伤，给我血肉的故乡，永生难忘，永生永世我不能忘，永生永世。